سألوها لهم مساء الورد على أي حد بيشوف بنتكلم في حق التغيير بنتكلم إن أنت تساعد نفسك بنتكلم في إن أنت إزاي تبني أسبوع ورا أسبوع عادات معينة علشان خاطر تقدر تساعد نفسك أول مرة تتفرج على الفيديو اللي أنا فيه دلوقتي please refer للفيديو اللي فات شوف الحاجات اللي اتكلمنا فيها زي ما انديكيت لو انت عندك اكتئاب اكد ان كل الحلقات اللي هيتم عرضها هي مش لل حالات ال severe الحالات ال severe هي من تقوم بايداء نفسها اول حاجه اللي هنتكلم هنا هنبتدي بيها الاسبوع ده ازاي ان انت ترتب المكان اللي انت موجود اهميه ان المكان اللي انت تكون قاعد فيه يكون مرتب ومنظم لان انت عينيك لما بتقع على حاجه منكوشه مخك اوتوماتيكلي بيبتدي يشتغل ان هو يرتبها حتى وانت مش موجود عشان كده الناس اللي بتكون عايشه في في في مكان او في بيئه فيها نكش كتير دايما بتبقى مجهده لان دماغك على طول شغاله في انها ترتب الحاجه حتى لو انت مش شايفه لو عندك درج معالق منكوش فانت دماغك بتشوفه بتبتدي ترتب بتبتدي ترتب imaginary يعني هنا في الدماغ بيبقى شغال انها بترتب بتصورت الحاجه صح والدرج منكوش انت مش بتابلاي ده انت مش بتحاول تعمل ده انت مش بترتب بعضك ونزلت خرجت ماشي انت دماغك شغاله في الترتيب لانه لسه ما ترتبش هو ده اللي دماغك بتشوف في حاجات منكوشه ودماغك عماله بترتب فالحاجات بتكمل الحاجه اللي عايزين نبتدي بيها الاسبوع ده ان احنا نشوف المكان اللي احنا قاعدين فيه بصوره اكتر وقت بنقعد فيه في, حي... في يومنا ونرتبه واحده واحده علشان دماغك ما تتعبش وتبتدي تركز معاك في انها تشغل تشتغل على ان حياتك ثانك يو